30 menit supaya apa supaya teman-teman gak boring juga ya kan kalau harus mendengarkan dalam satu video itu 2 jam seperti itu nah kita juga bisa merefresh ya teman-teman sekalian mungkin hari ini kita agak-agak bosan atau agak-agak jenuh seperti itu karena menonton video yang kemarin gitu kan nah hari ini kita akan belajar lagi seperti itu belajar bareng lagi dan mendengarkan lagi pengajian daripada Ustadz Azhar Idrus Masya Allah ya penyampaiannya sangat bagus sekali dan kita doakan supaya Ustadz Azhar Idrus senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan kebahagiaan di dunia dan akhirah dan kita juga meminta kepada Allah agar supaya kita termasuk orang-orang yang saleh orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dekat dengan Allah dan juga tetap cinta kepada baginda Muhammad SAW karena kita nanti kelak di hari Yaumul Mar mahsyar di mana hari kiamat nanti kita dikumpulkan kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa taala kita mengharap syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jadi umat-umat yang lain umat Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim nabi-nabi yang lainnya ini meminta syafaat kepada nabi-nabinya akan tetapi apa kata nabi-nabi yang lain? Datanglah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada umatnya. Allahu akbar. Sangat-sangat gembira, sangat-sangat senang apabila kita ya mempunyai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak. Ya. Tuba liman la yarani wa amana bi. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi Muhammad SAW melanjutkan tuba thumma tuba thumma tuba liman la yarani wa amana Nabi. Rasulullah SAW bersabda apa? Tuba sangat beruntung orang yang berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan tuba thumma tuba thumma tuba Sungguh beruntung, sangat beruntung, sangat beruntung. Ini tiga kali Nabi Muhammad SAW menyebutkan siapa itu liman la yarani wa amanabi. Yaitu orang-orang yang tidak berjumpa denganku kata Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka beriman, mereka cinta, mereka ya kan mengharap syafaatku. Jadi orang-orang yang paling beruntung sampai Nabi Muhammad SAW menyebutkan tiga kali itu adalah orang orang di masa sekarang di mana kita cinta kepada Nabi Muhammad, di mana kita mengerjakan apa yang diperintah Nabi Muhammad, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dan kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sungguh bahagia orang-orang yang ketika dia itu menyebut Nabi Muhammad SAW, dia langsung teringat, dia langsung bersolawat. Allahu Akbar. Jadi itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita selain nikmat-nikmat yang lain yang besar adalah ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad kita bersolawat. Dalam sehari pun kita tetap bersolawat. Dalam setiap saat pun kita tetap bersolawat. Itu bukti bahwasannya kita cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kita bersolawat, keberkahan akan mengalir dalam kehidupan kita, kebahagiaan akan hadir di kehidupan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat-umat yang senantiasa cinta, ya rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, kita lanjutkan mendengarkan ataupun mengaji bersama Ustadz Azhar Idrus di soal tanya jawab ini. Let's go! Apakah tindakan terbaik jemaah salat jika imam ya yang bertugas tidak disukai kerana akhlaknya salah ah. lakunya sebab yeah, ya. politik. Yeah. <laughs> Banyak masalah. <laughs> baik. Betul betul. Dia gini. Akhlak ni semua yang terbaik belaka kita nak. Tapi kadang-kadang tak jadi yang terbaik. Betul. Batulah imam ini dia ada tertib dia. Hak mana paling paling apa jadi imam dia ada nombor-nombor dia. Ah. Nombor satu Nah, iaitulah yang paling pandai Pekoh Nombor dua Yang paling pandai Quran Nombor tiga Yang lebih baik akhlak <coughs> ha, Akhlak duduk nombor tiga Nah, ha, Akhlak baik tapi tak pandai Semayang Dan dia jadi Sirotol labi <laughs> Eh tak boleh jadi Walaupun dia orang zuhud Orang warak <laughs> Faham lagi Pasal baca salah dah Allah. Quran lencang pukang Nampak ha. Walak dhalililililililin Bang, guana pulak gini tu imam ni Eh, dia orang warak ha, Tak boleh pakat Lepas tu teruk dalam Cina, laut Cina Selatan kok, gitu. Jadi nombor satu Dia pandai pakah Nombor dua Dia pandai Quran Nombor tiga Akhlak yang baik ha? Ha. Kalau tak ada akhlak yang baik Pakar jugalah Eh, Ha. Jadi kalau, tak, kalau akhlak dia tidak baik Kita tegak Ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Cuma menegur imam macam menegur ibu bapa. Tak boleh herdik. Tak boleh suara tinggi. Tegur dengan lemah lembut. Faham? Hei eh, tu Imam, awak baca tak betul? Mana boleh tegur gitu? Faham? Nak tegur imam bila orang masjid pengurusi, wakil di ah. kedai nasi biryani dulu. Bagi dia makan kenyang. Uh, tak Tok Imam? Tak. Baru kita tegur. Bila perut kenyang, tak ngamuk dah lah. Faham lagi? Nah. Ah. Fahaman politik ha, Ni lah politik Politik-politik ni melampau-lampau sangat Ah ha, betul Nak Siapa jadi mana mengarut ngabang sekali Nak ha, Itulis ikut dang dalam Facebook Balah pagi petang siang malam Macam orang bodoh Nak ha, Hak banyak kan Hak penyokong-penyokong ni lah ha, betul Over sangat Apa pun kalau over sangat Jadi bodoh selalu Betul tak ha, Main gitu kok Bersokang Berlebih-lebihan Jadi bodoh Nah, ah, maknanya apa saja tengok TV sampai berlebih-lebihan jadi bodoh. Bahkan ibadat pun dilarang berlebih-lebihan. Hmm, neh. Ah, jadi kontrol sikit bab politik ini. Kita biarlah berbeza pahaman tapi jangan sampai kita anggap akidah yang berlainan. Betul. Nah, ah. <clears throat> tegur, tegur, tegur. Tegur tetap tegur. Neh. Di luar semayang pun kita boleh tegur kan? Dalam semayang boleh tegur. Tu imam naik baca kul huwallah. Mana boleh? Fatihah lah dulu. Dan makmum tegarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata gitu. Faham? Tegur imam. Padahal imam tu balik Morocco. Faham tak? Jauh dah mengaji. Kalau ada dekat lagi. Morocco sekali lagi kapal terbang. Faham tak? Jauh hujung ni laut Atlantik ni. Nak? Ha. Kita ni duduk kapal ni je. Jual Morocco. Faham lagi? Nampak <laughs> tak? Tapi dah imam salah, boleh tak kita tegur? Boleh. Ha, boleh. Soalan seterusnya. Apakah awak... Uh, ah, apa ni? Apakah perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang baru saja diceraikan oleh suami? Yakni dalam edok. Dia kena cerai di suami dia. Jangan terkejut kan kalau kena cerai. Ini semua kita ni. Nak, kita ni semua ni bergerak ikut apa yang Allah tulis. Faham? Ni budak-budak ramai ni pasal Allah tulis dah. Ha, mari pagi ni. Tak. Ha. ha. Ayah tak mari. Bang. Ha. Sepak tak? <laughs> Ha, ha. Tak. Allah tulis, mari ya. Dia mari ramai. Ha, kalau Allah tak tulis dia mari ya. Tak. Ha, ingat, semua yang berlaku ma kataballahu lana. Betul. Nah, ha, semua ni Allah sudah tulis. Ha, jadi kalau dicerai suami ke apa tak pelik. Kita redha, kita sabar. Faham lagi? Kita ni hamba saja Allah makbud. Kita bukan hero, kita bukan toke Ya. Allah ni tuang punya alam, kita baca dalam tihal dia Rabbil Alamin. Dia memang takbir alam, bukan takbir jabat saja. Faham? Jabat tiga belah orang, istah. Eh, Allah takbir ni alam ini. Nah, Rabbil Alamin, dia yang takbir alam ini. Hmm, maka dia antara ketentuan dia, siapa masa berpisah. okay bila bercerai dalam edah. Makna dalam edah, dalam edah ni orang perempuan yang bercerai Ingat awak nama isteri ke janda Itu soalan dia Is Isteri, bila isteri hukum isteri eh? Bila nama janda Ya tarabbas nabi angkusihinna salah satakuruk bila berlakulah, berlalulah tiga kali suci. Masuk haid yang ketiga dari tarikh cerak. Baru nama Jan. Jan. Jan apa? janda bila janda wajib dah lagi kena taat ke suami tak ada ha. lah jadi selama dalam edah kena duduk bersama hak Melayu bodoh ni bila cerah kena duduk suku-suku nampak amalan kurafat jahiliah ah. Melayu ni kita orang Melayu kita ni bila cerah atau alik bini ambak tobik balik mu motuk mu duduk apa ke sini padah balik <laughs> nampak tak hambat terus bini dia tak boleh mereka masih lagi suami isteri faham tak ke nak keluar rumah kena minta izin suami suami wajib kena beri nafkah makan minum faham kalau sakit isteri kena pergi hospital suami kena bayar faham tak okay, ha isteri tu rebah di bilik air masuk besi di peha ni <laughs> Nah, dah maknanya dah sedih sangat. Bila sedih jalan dah lebih kurang dah. Jirik sabung perbok ke bok. Pang <laughs> lagi. Patah apa masuk psi kena bayar 6000. Suami kena bayar. Ha, pasal dia masih suami isteri. Ah, Ingat tak? Okay, okay. Kita dok bila kadang-kadang dok dah cerai tu macam dok suami isteri tu. Dalam edah masih suami isteri. Suami kata uang air, kena uang air. Suami kata menanak nasi, aku nak uang gula nanah hari ni nak makan. Kena cari ya nanah. Bukit nanah. Faham tak ni? Ha. <laughs> Nampak tak? Eh? Aku nak makan ikan kering lah ni, celup tepung. Ha kena buat. Ha, amalkan aku nak singgang pada ayam. Ha, singgang pada ayam. Nah, kena taat pada suami. Lama mana? Tiga kali suci. Bagi kita orang Melayu ni, bila cerai taat lagi suami? Tak ada tak dah. Ada. Nampak? Ha, dak layang mana dah. Berdosa banyaknya kita. Laki pula jahat kau, ambak bini balik. Terajang kawan big tu dah berhenti tiket tolak dah jatuh menyembah <laughs> biralo. Nampak tak? Lepo big biralokan tabak gitu. Allah kata fala tukhriju wala fala tukhriju wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Kalau kamu menceraikan isteri kamu, harang kamu keluarkan isteri kamu daripada rumah-rumah kamu. Tak boleh buat keluar daripada rumah. Dan isteri pula wala yakhruj wala yakhrujna tidak boleh isteri itu balik ke rumah mak dia. Tak boleh duduk bersama. Tapi kita bila separate, bila cerai balik tak? Ah, duduk suku-suku. Apa sebab Tuhan tak uji balik? Apa sebab Tuhan suruh duduk sama-sama? Sebab duduk sama-sama mudah berbaik semula. Faham? Bila balik rumah mak, hak puan balik rumah mak, ah ha, tengok ah. Ha. Memang payah. Retak menjadi belah. Retak tiga jadi tiga tu. Mak dia kata dah aku kata Allah. dah hari tu laki mu nun babi tu kata. Aduh. Ha parok lalu dah. Tu tak siapa lagi maklum, maklum hak duduk tu. Hak batu 10 kat airport dah hari gitu. Ha, ah, aku kata dah tu. Laki mu tu. dah aku. Datang peroka tu. Ha, ha ya. Kau parok, kau parok. Bini kita ni hak nak reda, kau nak parok, kau nak parok. Betul tak? Ha, ha tu tak siapa lagi hak duduk temeluh. Maklum. Mongah, hak duduk temeluh, duduk marah dalam perjalanan. Mari dengan minyak. Faham lagi? Nampak? Nak tengok ni, anak dara cerai. Ha, tu bagi tikang, bau-bau pun tembak dengan peluru pandu payah dah nak baik. Faham? Ah, tu Allah pandai pada kita. Kala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Jangan kamu bila ceraikan isteri kamu, kamu keluarkan dia daripada rumah-rumah yang mereka sedang duduk itu. Dan isteri pula janganlah lari keluar daripada rumah. Duduk bersama lagi. Allah. Mudah nak jadi baik. Faham? Ah, pasal manusia ni paling pertama dia akan ber, berbalah tiga hari saja. Batu tu Nabi kata, jangan balah, jangan kelahi. Tapi kalau kamu kelahi juga, jangan sampai lebih tiga hari. Nampak? Itu tabiat manusia. Hari pertama bercerah. Ha, ni kelebihan ni, hari pertama bercerah. Memang tak molek lagi hari pertama. Faham? Ha, semalam cerah kan, 12 malam berebut benda ni nak tengok Gusti. Nampak tak? Berebut pandangnya remote control, bercerah 12 malam. Pagi ni, bini duduk menangis hilang bilik. Ngang. Eh, eh, eh. eh, eh. Ngang. Laki buat air sendiri. Buat air panas kucar ketang ketang ketang ketang ketang ketang. Bini pun dengar buat air ita kok tika padang muka. Hmm. muka. Biar dia rasa lagi. Ha, biar dia rasa lagi. Pada awak air eh, pada muka dah. <laughs> Faham tak lagi? Ha. Petang karang dia suruh bini buat aku air. Sir. Buat sendiri ya. Saya tak ada masa nak buat. Aduh. Ha, hari pertama. Hari kedua, suhu daripada 600 turun ke 180. Ha. Ha, nak pergi? Suami kata, buat air ya. Isteri buat. Ketang-ketang-ketang-ketang. Tapi rembah. Degang depan lelaki. Daripada sekelah tinggal dua sudu di bawah. ha <laughs> lagi. Ha. Kali kemarin tak layang teruk. Ha. Dari ini suhu 180 marah lagi. Rembah degang gitu. Ha. Oh. Laki pun tak lemina dah. Pati apa rembah kaku. Ha. Tengok ha. nak marah. No pesengang ni. Ha. Ha dah. Ha, bini. Ha. Bawa masuk dalam bilik dagang ah, tutup itu laki pun kucar diri nak hmm tak minum sekarang aku buat natang nah, <laughs> nak minum buat ni mau gambar pedegang tubuh tupuh habis tau laki pun buat sendiri tak apa beri. tak apa aku boleh buat sendiri kita kata kata kata minum sembuh tu bi. Buka gula je nak motor <laughs> nampak ah tu eh eh Aduh. Kemudian hari yang ketiga nak bu ha? nak nak makan nasi, makan nak nasi sikit, faham buat nasi goreng. Tapi tak makan sama sama lah makan suku-suku. Nak, ha laki makan kat tepi dapur tu, bini duduk kat bilik bilik air. Makan suku. Hari ketiga cerak. Laki pun tengok ke bini bini. Ah <laughs> tu lain, lain lagi. Suhu masa tu 64. Celsius. Ah, Faham lagi? Lain dah. Nah, ha, ngujung hari ketiga tu bini ma mandi dalam bilik air. Mandi debong debong debong debong debong debong debong Laki kata riah kek, Pada aku nak mandi pula ni. <laughs> Faham tak lagi? Ha, riah ke? Lagi kerja ni. Faham? Ha, gaduh-gaduh dah laki duk kejar suruh dia. Bini pun tubik gaduh-gaduh Tualah sakuk dipaku tubik bini saja Tualah tak tubik Faham lagi? Laki tengok ya, Masya Allah Aku rojok kamu semula Faham lagi? Aku kelebihan duduk Duduk sama Faham lagi? Ha. Faham Kau balik rumah Berat tak nak? Mok long, mok ngoh, mok de, mok ni Mok ngah, mok bungkuk tonggek tak hari ni Kata tu Ha tu jauh power tu Dracula Hmm Dracula Ya Allah betul. Bolehkah betul, isteri betul. yang dalam edah pulang ziarah ibu yang sedang sakit? Tengok edah apa kalau edah wafat, dekat-dekat boleh. Kalau jauh tak boleh. Tak boleh. Faham tak eh? Ha, dekat rumah boleh. Nah, ha, dalam edah wafat. Nah, ha? kalau edah hidup, minta izin suami ya. Ha? Nah. Ha? ha. Apakah dia saya ketika saya semayang jemaah dan saya ragu-ragulah was-was ha, dengan wuduk terbatal Jangan layan waswah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Uh, eh, setan ni kerja dia meragukan hati manusia. Aha. Jangan ragu. Eh? kita ambil wudu biar kemah. Nah, kita buka paip masa nak basuh tangan, nak basuh muka, Hati tu biar kemah Aku mengambil wuduk Boh gitu dalam hati Supaya nanti kalau datang waswah Mudah kita tolak Betul Ni masa kita start wuduk tu Kita pun buat lebih kurang Gerak dia cocok Ah, ha, padang lah Padang lah tadi betul gedok tak tahu Faham? Ah, jadi Kemahkan dulu niat Kalau kita nak semayang maghrib Biar kemah Allah Aku semayang padu maghrib Kata gitu Dalam hati lah Faham? Biar kuat tepik dalam hati gitu Jadi dia mari nak cocok Eh garik kisah Ah, tak layang dah. Kemah dah tadi. Faham tak lagi? Faham, ah, jangan faham. layang. Obat dia, jangan layang. Ni dok tengah mandi junuk bro nak sapa nak konyoh kaki syaitan kata mu niat junuk ke niat wuduk tadi astagfirullahalazim ulang Faham lagi ha ni masalah sembahyang itu kok nak pak masa semayang kita buat habis kurang Allahu akbar nak niat dak niat pun sama banyak niat ke dak niat jadi setan masuk kita tengok cerita hari cocoh lalu. Mau niat garik ke niat isa? Kita pun ah. Eh, ni ini sama. <laughs> Kenapa ah bahan bodoh tu? Orang lain nak tayar kita pada Allah. Allah. Pasal <laughs> apa masa digi layang setan? Uh. Ulama kata jangan layang, jangan layang itu ulama. Layang itu setan. Kita pergi pilih setan kau. Padang muka pun. Nah, ada mandi junub, dia mandi kau tiga pagi. Kul tiga pagi pasal apa? Pasal dia payuh sudah. Kul tiga pagi tak sudah lagi orang bang subuh tak sudah lagi. Ha nak pergi. Mandi mandi mandi mandi mandi tumik pula tak kata. Kesak kesak kesak kesak kesak niat pula salah. Nah mandi mandi mandi mandi siap mandi kena air dulu ke niat dulu air dulu ke niat dulu. Nah dak batu wak molek. Nah fa'lu syai'in mu'tarinan bi fa'li. Qasdu syai'in eh, mu'tarinan bi fa'li maknanya bukan seretak mandi air nak mandi junub ni bukan serta air kena masuk niat bukan ulama dah kata gitu maknanya janganlah maknanya kita belum mandi niat dah masa kita mandi dah kita berniat je lah air kena atas kepala kena boleh sedar dah air kena atas kepala boleh sedar tak sedar? Lah, sedar kena kena pasal CCTV <laughs> ya. bila kita juah gitu air kena atas kepala berasa air kena atas kepala sejuk tak sejuk kena dah tak aku mengambil aku mengangkat ada yang besar dalam hati Aku mengerjakan mandi yang wajib. Ha, tu niat lah tu. Bila gitu syaitan tak boleh kacau tu. Bang, kita pun tambah-tambah-tambah gonyoh-gonyoh je. Neh, ha, rohok. Tiga jam mandi junuk. Kalau rumah sendiri, okey. Kalau rumah tu tua. Faham lagi? Ha, kalau kata baru nikah, tupang rumah tu tua lah. Ada orang ngata, nyambut natu. Dah habis gini Sahaja Sahaja aku Astagfirullahaladzim Sahaja aku Mandi mengadap kiblat tiga rekaat <laughs> Ah, uh, tua kata natang punya natua dah, buat dah. Faham dah? Was wah kalau gitu kata tok tua. Nah, ngamuk tok tua dah bilik air <laughs> ha, ha, kalau rumah besar dah apa ha, bilik air 18. Rumah macam Datuk Bidah 18 bilik air. Bang, bilik tidur se, bilik air 18. <laughs> Ha. Ha, ha dah. Ha, dan ni bilik air se, nak Nang nang nang 45. Baru dengar air bunyi. Mengamuk tu tua luar. Ha, dah takkan nak kan cocok pintu tumbuk menatu. Faham? 7 10 baru tubik menatu. Mandi junuk punya pasal. Tok tua pula junuk juga. Faham tak? ni masya Allah nah ha. mak tu tu dah anu lagi pisang, aduh ha, jadi jangan layang setang faham lagi dia Betul. kata tumik tak kena ha, tak layang lah faham ha, dia kata mu niat lohor ke niat asal jangan layang lah teruskan kita tapi tadilah niat mayang lohor dah Ha, mayang. Bila semayang, Eh, asa ke lohu? Teruskan bacaan Maliki Yaumiddin. Asa ke lohu, bro? Ya kan a'budu wa iyyaka nasta'in. Asa ke lohu? Aku tanya mu ni, setan kata. Ha, ha, ihdinas siratal mustaqim. di jauh ha setan. <laughs> Ha, jadi lama-lama dia perah ha. Betul nak? Betul. Ha, dia letih ha. Sekarang dia try kali lagi. Nak lalah kali last try. Ha, last try kita we last kopek penyembuh. Eh aku kabur betul mu ni Lohor ke asal mu niat tadi Kita jawab niat korban <laughs> Bila nyamak niat korban Memang dia lari punya Dia kata gila babi Layang asal niat korban Malah layang aku Dia pula malah layang Bang Ya ah, Allah Itu setan Dia <laughs> Ah dia gitu ni doa oleh takbir ya Allah orang lain senang je. Malaysia ni bodoh kali takbir. Nah, dulu kita tak boleh nak tengok orang dulu, dulu dunia takbir. Dia ni boleh tengok tak? boleh tengok live dalam YouTube dan sebagainya. Nah, dia tengok imam di Jakarta, Allahu Akbar. Boleh tangan. Nah, imam di New Delhi, boleh tengok. India, Allahu Akbar. Boleh tengok, boleh. New York, Allahu Akbar. Imam Yaman, duduk di New York. Ha? Imam di Copenhagen pun boleh nak. Nampak? Imam Madinah Allahu Akbar Imam di Mekah boleh tengok lah TV Allahu Akbar Apa? Malaysia Out Out Apa? Ha, Malaysia bodoh ni <laughs> Pelik pada orang Orang lain gitu eh. Ha tak? Ha? Kalau pakoh dia Out <laughs> Pakoh ada wak kau orang. Mereka akan tiba tak lama lagi. Semua akan terjadi. <laughs> Mari bobo boy. Faham? Bahala bobo boy kata. Ha, padang muka. Allah. Ha, jangan pelik-pelik sangat. Soalan seterusnya. Astagfirullah. Kita nak pergi USA 24 jam. Mana 24 jam kata bang murah ni aku naik 22 jam je. Ha, ha 22 jam 24 jam nak pergi USA, nak pergi Los Angeles, nak pergi San Francisco, nak pergi di Detroit, nak pergi New York. Faham lagi? Ha. ha. <clears throat> Maka macam mana nak semayang? Macam biasa. Ha, ha dia semayang kapal terbang ni, dia ada tikak tak? Ada tak tikak? Ada tak? Ha, biasa ada tikak kalau tak ada tikat tu kata bang bawa tanah. Neh, <laughs> kalau tak ada tikat macam lori tanah. Neh, ha, kalau ada tingkap nampak tak matahari? Nampak. Nampak matahari ni bila nak tahu maghrib macam mana? Tak benar. Buru busyam. Matahari tu tenggelam. Ini matahari, eh ini matahari dah. Kita tengok ke tingkat kita nampak ujung kaki langit. Faham tak ke? Matahari dia biasa bulat ajaran empat segi. <laughs> kita tengok bila masih ada ujung lagi bulat tang dia tu belum maghrib. Ha betul. Kita tengok kat pintu kapal terbang. Faham lagi? Neh, kapal terbang kan dia jalan street dia jalan dia jalan jalan gini jalan. <laughs> Iyalah. ha, dia gitu. Ha bila hilang dah di kaki langit tak kira lah. Heboh hodak heboh jam kita tak boleh pakai dah. Bila dia tenggelam dipanggil masuk waktu maghrib. Ha. ha dah kalau tengah hari macam mana nak bayang Zuhur? Zuhur ialah apabila bayang lebih ke arah jatuh. Jadi ikut tingkap kita tengok tadi matahari sana pagi. Petang dia akan jatuh belah sana. Dia akan mari ikut tingkap kita sama tinggi bayang frame tingkap kita atas ha. jatuh ke frame tingkap bawah. Belum lagi Zuhur. Bila daripada frame itu sudah masuk ke dalam Panak gi bermakna tu pagi zawal gelincir matahari nak pergi ke sana okay. sudah zuhur Kemudian kita ambillah satu-satu benda yang tingginya 4 inci, 5 inci letak tepi tingkap. Faham tak? Nak tengok asal ke tidak. Kita letak tepi tingkap, tengok bayang dia kat mana. Bayang dia sini, kita tanda sini. Okey, kita jatuhkan barang. Jika barang bayang itu pendek ha. dari barang, belum asal, masih zuhur. Bila kita jatuhkan bayang panjang daripada barang, sudah asal. asal. Senang ke tak? Senang. Ha, senang. Senang betul. Dah sembahyang macam mana? Kalau ada surat masjid dalam tu kena masuk dalam masjid. Tapi jarang ada masjid. <laughs> betul lah ustaz. Ha, boleh tak sembahyang di atas ni? Tak boleh. Kalau boleh tak apa wajib sembahyang berdiri. Aha. Tapi kalau sembahyang sini ni langgar di pramugari pula. Maka boleh sembahyang atas kursi. Tak ada masalah. Betul. Senang sangat. Dah kiblat anggarkan. Tak boleh ikut suka membabi buta. Anggarkan. Kalau matahari begini berat belah ni sikit sembahyang. Boleh sembahyang macam tu. Faham? Kerana kita dalam keadaan tidak ada boleh arah tunjuk yang tepat. Tapi sekarang mudah. Kita ada apa ni? Kita ada ah, talipung Mana talipung? gua Kompas. Wah, ni pula. Ah, ni kita ada talipung. Nak? talipung aplikasi sekarang ni kita boleh masuk tak? Uh, kiblat. boleh eh? Tekan kiblat eh? Ha. Ha, nampak? Ni ditunjuk dua arah kiblat. Ha, jatuhkan anu arah kiblat. Okey? Ha, senang ni percuma ni beri, aku masih buat beri. <laughs> nampak tak kan kata kena bayar pula Nah, ah mudah tak ni mudah mudah sangat dah semayang duduk semayang duduk Allahu Akbar dan niat niat lohor niat lohor lah. Ha, jangan niat lohor semayang jenazah pula lagi <laughs> macam biasa lah Nah, ha, empat rakaat, empat rakaat. Rakaat Allahu Akbar. Betul. Fana Rabbiyal Azim, Rabbiyal Azim. Sami Allah liman haidah, Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Mang, ha, jangan sujud atas tray dia tu. Oh, buah makanan. Senang lagi. Tak pergi mari pagi hari buah tani pada gitu. <laughs> Buah air. Ha, balik awal. Ya Allah. Salam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kalau mak kalau kiblat belah ni. Ni kisi gini. Wajib ngadap kiblat masa takbir. Allahu akbar. Pastu duduk gini. Ah, ha. ha. baru faham. Kalau belakang tak payah ha. Oh, mata pingat. Aduh, mata pingat. Ha lagi ha. <laughs> Ya Allah Ustaz Soalan seterusnya Orang yang bertawab kemudian dibuat balik dosa Kena bertawab balik Tawab ah. ha. lepas mahu Allah kira apa dah Hak baru ada lagi dosa Mu kena tawab pula taubat. Jangan berhenti bertawab Nabi tawab sehari 70 kali Allah. Kita 70 hari sekali <laughs> <laughs> Sehari 70 kali Nabi kata ya Yohanna tubu ila rabbikum. Wahai manusia minta maaf lalulah kepada uh, Tuhan kamu. Fa ini atubu ilayya fi yami wa lailin sab'ina marrah. Aku minta maaf pada Allah setiap hari 70 kali. Yeah. Faham? Ha. Al-Quran hanya baca atau tadabur. Kalau baca saja dapat sawabul qiraah. Kalau tadabur perhatikan maknanya dapat pahala yang lain pula. Jadi Pahala ni macam duit. Kita nak sikit nak banyak. Nak? Nak banyak. Neh. Ha. Biarlah kita lebih daripada sedikit. Hmm. Apakah hukum mengerjakan salat fardu semasa azan masih lagi dilaungkan? Jawabnya sah. Neh. Ha, gampang lah. Dia tunggu semayang lho. Dia ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar semayang. Sah. Sah. Yang tidak sah semayang, Jumaat dia pergi semayang dah jemaah seorang orang dah acah kerbah dah acah <laughs> pergi ha, ah, itu tidak sah semayang lain sah perempuan apa perempuan di rumah sah eh ha, tengah-tengah tumbuk sama gedegang gedegang gedegang gedegang gedegang ni tak tumbuk dah blender ni pakai remote ni faham tak baca pun acul lebu dah sedap sikit orang oh gampang tinggal sembuh belacang semayang dulu sah eh ha. <clears throat> tapi sunat kita semayang tu, eh, afdal kita tunggu jawab azan satu persatu afdal abi jawab azan berdoa lalu kita sembahyang itu lebih afdal nak sembahyang dulu terus boleh Allahumma salli ala Muhammad okay guys dan itulah tadi ya soal jawab agama oleh Ustaz Azhar Idrus yang betul-betul banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan guys daripada pengajian ataupun soal jawab agama ini ya terutama bab sholat di pesawat dan juga istilahnya setelah azan ataupun pas azan itu boleh sholat atau tidak sah atau tidak ya kan Nah semua terjawab oleh Ustadz Azhar Idrus ini Yang paling baru ketika saya itu di pesawat guys Kalau saya di pesawat itu memang betul-betul Karena takut menggunakan HP dan lain sebagainya Berarti boleh kan Setelah saya juga sampai ke atas gitu Ada juga orang yang main HP, main laptop dan lain sebagainya Tapi waktu itu saya takut gitu Jadi saya sholat sesuai keyakinan saya aja Seperti itu ya guys ya Tidak tahu kiblat di mana Tapi niatnya adalah untuk sholat Seperti itu guys Dan Ustadz Azhar Idrus sudah menjelaskan sebutkan tadi dan ini pelajaran sangat penting bagi teman-teman yang sudah traveler seperti itu yang suka jalan-jalan seperti itu ya guys ya terutama menggunakan pesawat ya kalau di kereta ada musolanya kalau kita pakai mobil ataupun kere, apa namanya ya car mobil lah mobil nah itu kita bisa berhenti di masjid-masjid seperti itu. Tapi kalau pesawat kan tidak ada terminal gitu guys ya. Kalau 24 jam kita jalan ya pasti terlewat ya kan. Untuk sholat-sholat farduhnya seperti itu. Dan Ustadz Azhar Idrus sudah menjelaskan itu tadi. Masya Allah. Syukran jazila. Jazakumullah khair. Allahu a'tikal afiyah ya Ustadz. Masya Allah. Syukran syukran. Sudah memberi kita pelajaran. Dan Masya Allah. La hawla wa la illa billahil azim. Kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak mengaji. Kita tidak mendengarkan ilmu ilmu-ilmu agama yang sesuai sumbernya maka kita dalam keadaan tersesat dengan adanya Ustadz Azhar Idrus dan Ustadz-Ustadz yang lain di Malaysia maupun Indonesia dan seluruh dunia maka kita ya orang-orang awam, orang-orang yang seperti saya yang bodoh seperti ini bisa belajar tentang agama lagi lebih luas lagi, lebih dalam lagi sehingga dalam beribadah kita lebih khusyuk seperti itu guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Tunggu video selanjutnya di channel ini. Jangan lupa subscribe guys, subscribe ya. Kalau nggak subscribe itu eman-eman guys ya karena gratis dan kita juga bisa nonton video selanjutnya seperti itu.